should believe وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين منزا حبج الغشاء له تورق الصبح في كافي وانتصبا 原来 شب الهدى وحبا وما تكلم جدع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الغشاء شاء له تورق الصبح في كافي وانتصبا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم